saiki Madan rame timbang tahun wingi Oleh tolan, oleh jalan-jalan Tapi kutu maskeran Tati kiengene tati nene Sing arep leparan emoh tuku klambi anyar timbang engko gawe ati dadi ambyar ngerti dhewek kadung ati lagi ambyar kudu nguntal pasar aku emoh gawe rengginang aku juga emoh gawe sripin gedang kembang goyang cipang timbang raana sing mangan oh wala ucari lebarane saiki rame tak belani seneng nganti aku atol hapi malah kaya ini ora ana pitane, oh wala trining kiye ne asik banget ora anake tani Oh ala tenegi corona de asipa saiki moh tuku klambi anyar timbang engko gawe ati dadi ambyar ngerti dhewek kadung ati lagi ambyar kudu nguntal pasar aku emoh gawe rengginang aku juga emoh gawe sripin gedang kembang goyang cipang timbang raana sing mangan oh wala ucari lebaran saiki rame tak belani seneng nganti aku atol HP malah kaya ini ora ana pitane, oh wala dene corona ne asik baik. wong anak kita tani Oh ala tinegi corona ne